Hey, what's up guys? So ингээд Баяра Brothers-ийн дараагийн vlog тавтай морилцсон. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэн яаж LC-д суух вэ? Тэгээд LC-д on the chair буюу та бүхэн гэрт байгаа хоёр сандлаа авчираад хөлөө дээш нь өргөд өөрийгөө барих уу? Энэ удаагийнхаа дугаараар манай найз Бачаа орсон байна. За юу вэ? За манай Бачаа маань Gmail хичээлээд маш сургуу хичээлж байгаа тийм. Монголд бүдгийн үргэлжлэлтэй хичээл ороод авраг болж ирсэн байгаа. За тэгээд хамгийн эхлээд өнөөдөр ACT хамгийн анхны дасгалыг сурцгаая. За тараа гэрт угаасаа хүн болгоны гэрт хоёр сандал байж л таараа. За тэгээд хамгийн эхний дасгал маань бол тэр ACT гэдэг маань яг юу вэ гэдгийг та бүхэнд харуулъя. ACT гэдэг маань бол тэр гурван толгой болон таны тухайн үе мөчний юу төвчийг сайжруулах, үе мөчийг хүчтэй байх байгаа. Тэрүү та үнэхээр өөрийгөө сормоор ороод ямар ч хүн өөр газраас хөндөрөлөхгүйгээр та газар сууж байгаа өөрийгөө өөрөнгө гэсэн үг байгаа. Тэгмэж нэмэр юм байна юм байна. За за хамгийн эхлээд юунаас эхлэх вэ гэхээр ACD маань таны хэрэглэн булчин хэрэглэн булчин хамгийн гол нь core буюу хэрэглэн доод булчин аягүй сайнаар хөгжүүлдэг байгаа. Тэгм болохоор за боноор эхэлцгээе. А гэхдээ энэ таслыг ихэд хамгийн эхлээд та өөрийгөө барьж дийлэх хэрэгтэй байгаа. За хамгийн эхний барилт маань болохоор зүгээр сандлынхаа голд очиж байгаа хөлөө нуулаад ингээд 20 секунд Энэ бол хамгийн анхны барилт байгаа. За. За, хөр толцоо өндөр. Ача өндөр болтой тулж магадгүй. За. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 за өөр гар мамд ч юм байна. Яа за яаж хичээлт юм бэ? Хичээлж байна. Яг хаагуур юу? Хаагуур энэ гурван гал хахадлаар юм гэдэг. Аа тийм байна. За мөрний юу гэдэг ихтэй юу? Мөрний ийшээ дэшээ гэх хичээл байна. Баланс олох хэцүү. Яг баланс энэ дээр яг мөр чич мөр чич. За тэгэхээр мэдээж бас мөрний мөр чичирч байгаа гэж бас мэдээж мөрөндөө хүчтэй авах хэрэгтэй гэсэн үг. Мөрний дасгал Баяра Brothers-ийг лог руу ороод яаж мөрнийхөө болцоо хөгжүүлэхийг та бүхэн хараарай. За ингээд дараачийн үе шалтгаан болохоор аа ийм байдлаас эхэлсэн бол одоо та өртгөө дээш нь татах байгаа. Ингээд за ингээд нэг 15 секунд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 би өөрөө жижиг доор. Яа, за. Бас чамд өшөө. За, одоо энэ нөгөө нэг юунаас хөл нөгөө нэг ингээд унтсан байсан шүү дээ. Тэрнээс одоо айж хаа ингээд өгдөг таа. За. Эхлээд яг хоёр 9 10 11 12 13 14 15 За барай л барай л барай л барай. Гэтэ сүүлд л барина. Юу ингэж уучласнаас юмсан аа. Хамаагүй аа, хамаагүй. Яа тэгвэл ингээд гүч э, юм уушиг баланс баланс болж. Тэ. За тэгээд сүүлчийн үе шалбар болох дээр одоо хамгийн хэцүү байгаа. Энийгээ та 10 секунд өдөр тэгээд бариад хахад таны хэлсний одоо энэ доотлын булчин болон энэ хэсэг энэ хэсгээр ингээд одоо англичууд хэлээр V shape буюу одоо энэ V pen карт хэрэгтэй байгаа. За. За бөөнөрөө сүүлийнхаа бүх шат руу орцгоё. За ийм байдлаас явлаа. Илүү татлаа. За 10 секунд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За. За 10 секунд шүү 10 секунд шүү. Гараа ингэж очихоо та. За яг ингэж. Илүү уруу баасан байх юм. Яг санал дээр тэгэхгүй бол бүх хуруу чи нөгөө нэг хүний хөлний нөгөө хуруу шиг ингээд бүх хуруу чи ингээд газрахтай баланс болох гэж байна. За. Хөлөө чи урагшаа жигээс. Урагшаа жигээс. Урагшаа. Хожио хожио мушаа. За. Одоо барь шүү. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За хэрэг. Аа за очиж байгаа шүү. Чамаа. Чамаа. Ингээд аюул хөлөө болж байгаа юм. Аюул хөлж үлдээ. Энэ насны хэрэг 20 нас ингээд Хоёр дээрээс юуны хөлтийч болчихсон. Хөлтийч болсон. Энэ урагшлуулсан зэрэг ингээ дөрөв талж болсон. Энэ жоо сонголт хийх хэрэггүй. Сонголтгүй начны үйлдэл гэдэг. Гэтэ яг ямар ямар болчмод ажиллаж байна гэхээр одоо core буюу доотлын болчмод. Доотлын болчмод гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо доотлын six pack-ны хамгийн доотлын үе тэгээд энэ болчин. Тэгээд дээрээс вишэ гэдэг нь болчихоо. Тэгээд яг ингээд харсанчлаа яг ямар хүчин орж байгааг та бүхэн харилцаа. Мэдээж бас дээрэс нь та автар болж байгаа учраас э, нөгөө мөрний дөрөв толгой тэгээд уран гарны уран толгой те би бас балаас шуу юм шуу бас. За тэгээд э, аль болох ингээд бие юмнаас хүн дээрээ доошд тусан бүр улам хэцүү болно. Яг л. За яа. Доошд нь ихлээр одоо хэрэв гантел юм уу нэг жижигхэн энэ юм дээрээс эхлэх байгаа. Чаад. Юу хийж байгаа хөтлөлөө. За. хамгийн сайн хадгалт хийж байгаа. За. Ингээд тийм бас тасгал байгаа. За зэрэг үтгөө. Дахиг ирэх. За ингээд доошгоо гөр газар руу хам гараа бичиг. Ингэж ингэж. За чигээр. За болчих. юу гэртээ хийж байгаа бол та мэдээж ойлгож байгаа гэж болно. Аа илүү амархан болно. За агшаага ингээд ингэж байгаа бас унахгүй юм шиг харин тийм. Яг тэгэхээр чи гурван буюу гарны гурван тулгааг таныг тулж өгч байгаа байхгүй. Гойны болчих шиг. Аа болж юм болж байна. Nice. За ингээд та бүхэндээ зөв хоёр ACT-ийг яаж хийх вэ танилцууллаа. За за за. Дараагийн дугаараар уулзцааг өнөрөө Mitesh Bhairav Brothers. Subscribe and like guys. Where's the... Worker.